呃。 Mm-hmm. hmm, hmm? 응? 嗯。滚！

Ha ha ha! 沐浴如何香香皂？今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌。 Thank ờ. you.